Azizlar, bugun sizlarga bomba xabarim bor. Bugungi video sizlarga juda ham kerakli bo'ladigan ma'lumotlarga ega. Videoni oxirgacha ko'ring chunki aynan ha ha, aynan siz uchun juda ham kerakli. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ha, siz aynan Max Madiyev kanalidasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Agar siz ushbu kanalda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Ha, yana ushbu kanalga obuna bo'lgandan keyin albatta qo'ng'iroqchani yopib qo'yishni ham unutmang. Demak, bugungi dolzarb muammoda sizlarga yoritishni boshlayman. Marhamat. Do'stlar, to'g'risini aytganda ushbu videoda barcha-barcha vatandoshlarimiz ko'rishi uchun sizlardan yagona istagim ushbu kanalga, ya'ni aynan ushbu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilgan bo'lasdim. Agar bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat. YouTube'da direktorlariga yuzlanmoqchiman, o'sha ba'zida kommentariyalarga yozadiganlarga bu like bilan men pul topmayman. Bu like prosta boshqalarga borishi uchun. Agar ahlilar yetmasa, agar umuman bilmasanglar, bu narsani yozmanglar, dunyo qarashlari pastga urib. Rahmat kattakon. Juda ko'pchilik Instagramdan yozyapti, o'zi telegramlardan boshqa yerlarda eshitishyapti boshqa e, aynan mavzu nima haqida mavzuda aytadigan bo'lsam o'tirma izni ya'ni 2020-yildan уже o'tirma izini uzatmasi bo'lmaydi degan xabar to'g'risini aytaman sizlarni e, xafa qilaman bu ma'lumot bilan chunki haqiqatdan aytganda 2020 yigirmanchidan уже o'tirma izinlari uzatilmaydi bir hafta, dashi bir haftadan ham ko'p bo'ldi do'stlar, mana shu ish bilan yugurib yuribman. Go'ch idorasiga bordim, o'zbek konsulstiga bordim. Bu narsani tagiga haqiqatan yetish uchun nimaga deganinglarda e, YouTube'da уже ba'zi bir blogerlar olib chiqdi, turk blogerlari. Aynan e, o'tirmasini endi uzatilmaydi deb. Bilasizlar, juda ko'p turk e, blogerlari ba'zida yolg'on gapirishi mumkin. Sababi o'zini shirkatini reklama qilgan holatda ishonmasdan bordim, xullas surishtirdim, haqiqatan tagiga yetdim. bugun sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman xudo xolasa. Э, xafa bo'lishdi, kerak yo'q. Э, birinchi o'tinimizdan olmoqchi bo'lganlarga o'tinimizni beryapti. Uzatmasiga prosta hozir men sizlarga tushuntirib o'taman nimaga va kimlarga bermasligini. Bu arada eslatib o'tishim kerak, xudo xohlasa juma kuni adashmayotgan bo'lsam, ha, juma kuni sizlarga bomba video tayyorlayman. Aynan o'tirimizni uzatmoqchi bo'lganlar yoki umuman Turkiyadagilar uchun juda ham bir kerakli ma'lumotlar to'plab, chunki hozir e, mana shu videoda olib turib yana boraman. o'sha tashqi ishlarga boraman, undan keyin yana ko'cha idorasiga boraman. Xudo xohlasa sizlarga material to'playapman. Bu narsani, ya'ni oldini olishimiz kerak, nima qilsak bo'ladi, o'sha narsalarga e, javob olish uchun yugurib yuribman. Xudo xohlasa juma kuni sizlarga zo'r video chiqarishga harakat qilaman. Ya'ni juma kungacha obuna bo'lib qo'ysanglar, hatto e, video kelsa o'tkazib yubormaysiz. Xo'p, endi sizlarga bitta misol aytib beraman. 2000 adashmayotgan bo'lsa 2014-yildan beri Turkiyada o'sha o'tinma iznini juda ham osonlashtirib qo'ygan edi o'zbeklar uchun. Endi men hozir asosan o'zbeklar uchun gapiraman. O'zi bu o'zbek, qozoq, e, qirg'iz, e, Ozarbayjon, xullas turkman barcha o'sha e, o'tirimizdan ko'proq oladiganlarga tegishli. Yo'q, Suriyaga emas faqat. <laughs> Bilmayman nimaga. Xo'p, sizlarga birin-ketin tushuntiradigan bo'lsam, e, xabaringlar bo'lsa, adashmayotgan bo'lsam, o'sha 2014-yildan osonlashtirildi. 2018-yildan e, уже bizga mm, masalan kelganingizdan keyin 3 oy yurish muddati berdi. 3 oy bemalol yura olasan, dokumentsiz, boshqasiz qochoq bo'lmaysan. 3 oydan keyin yana 3 oy yurib chiqib ketsang bemalol tishda ham to'lashing keragi yo'q degan narsani ham kirgizib qo'ydi. Ya'ni iloji boricha bizga osonlik e, osonlik qildi. Ya'ni hamma yo'lni osonlashtirdi, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam. Xo'p, endi sizlarga bitta misol aytaman. Bizda o'sha ko'plab e, o'zbeklar olib ishlab yurgan o'sha qo'lidagi o'tirma izni bu turistik hisoblanadi. Qisqa do'nam deb qo'yadi. Bu yerga prosta dam olgani kelganlarga beriladigan o'tirma izni. Xo'p, endi Sizlarga bitta misol, e, bizdagi boy boy boy boyvotcha insonlarimiz o'sha Antaliyaga keladimi, boshqa yerga keladimi, oddiy bir milliarderlarimiz, masalan, Salim Boyvachcha bo'ladimi, kelgandan keyin Antaliyaga masalan bir hafta dam oladi, O'zbekistonga ketadi. Maksimum bir hafta dam olishadi, O'zbekistonga qaytishadi. turlar bilan kelganlar ham boshqalar. Xo'p, savdo olganlarimiz, savdo olganlarimiz ham bu yerga keladi Turkiyaga, bir hafta savdosini qiladi, boshqa qiladi, oladiganini olib, ya'ni O'zbekistonga ketadi. Maksimum o'zim 3 kun, 4 kun kelishadi savdogarlar. Endi Turkiya ham bilasizlar, aqlli bo'lgani uchun e, ancha oldinda endi bizdan. Xo'p, endi oddiy misol qarasanglar, o'zbeklarni endi oladigan bo'lsam, o'zbeklar kelyapti-da, o'sha o'tinimizni olyapti-da, 1 yil yuryapti, 1 yildan keyin uzatib 2 yilga uzatishib olyapti, 2 yil yuryapti, yana 1 yilga uzatyapti. Shuna qilib uzatib, uzatib, uzatib yuribdi. Keyin Turkiya ham o'yladiki, bular nima qilib yuribdi. Endi to'g'ri, Turkiyani bursiga, o'sha Turkiyani davlatiga qaysi ma'noda foydamiz tegyapti, ya'ni pul to'layapmiz boshqa. Lekin o'sha bularga kerak emas bu narsa. bularga kelayotgan daromad bu bilmayman qoniqtirmagani sababli uje qisa donamni yo'q qilib qo'yishmoqchi. Agar siz o'zingiz uyingiz bo'lsa, agar masalan bu yerda Turkiyada tapuingiz bo'lsa, uyingiz o'zingiz nomingiz uyingiz bo'lsa, bez problem olasiz. Agar siz student bo'lsangiz, bez problem olasiz, ya'ni uzatmasini ham. Agar siz evli bo'lsangiz, bu yerda turmushga chiqqan bo'lsangiz, bez problem olasiz uzatmasini. Yana nima edi? Agar sizning bolalaringiz siz turmushga chiqib bolalaringizni yo'latgan bo'lsa, xudo xolasi ular ham sizni kichkina bo'lsa, albatta sizni qarmog'ingizdaligi uchun ular ham bes problem uzatma bo'ladi. Lekin aynan turistik bo'lib, bo'laydi, o'sha kvart kvartirasidan e, kvartirasini propiska olib olayotganlarga endi uzatma yo'q 2020 da haqiqatdan aytganda uzatma qilmaydi lekin yangi agar olmoqchi bo'lsanglar olishinglar mumkin yana bitta narsa 2020 gacha uzatma qilishinglar mumkin hali sizlarda 1 oyu yana necha kun ham bor ashuning uchun men sizlarga juma kuni xudo xohlasa podromda bu narsaga to'xtalib o'taman va qo'limdan kelgancha yordamda e, ko'rsataman sizlarga Xo'p, endi ko'pchilik so'rayapti, endi nima qilamiz? Endi ko'pchiliga o'sha go'j idorasi ham shu narsani javob berdi. Chalishimizni qilishinglar kerak. Bu narsaga ham juma kuni to'xtalib o'taman, podrobni tushuntiraman. Prosta bugungi video o'sha ko'pchilik so'rayapti, yolg'onmi, rostmi deganlar uchun e, nima deydi, qisqacha demayu, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilyapman. Э, lekin juma kuni yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'p jumani gapirib bordim cho'ta. Xo'p, endi do'stlar, e, tushuntirgan bo'lsam, tushungan bo'lsanglar, maksimum bega kelgan odamlar 1 oyga kelishi mumkin. A, bir zaten bizga 3 oygacha e, o'sha yurish huquqini berib qo'ydi. E, uje hali turist bo'lsangiz ham 3 oy yura olmaydi deb turib, ya'ni 1 yil, 2 yilga qissa dönemni prosta o'sha uzatmasini yo'q qilib qo'yapti. To'g'risini aytganda meni ham to'g'risi jahlim chiqdi, asabim buzildi, sababi masalan men student bo'lganim bilan, lekin meni tanishlarim, yaqinlarim o'sha qissa dönam bilan yurib yashashyapti bu yerda. Endi chalishimizni zin qilasan deyapti. Chalishimiz zin qiladigan bo'lsa, bizda e, Turkiyada yurishimiz o'sha keragi qolmaydi. O'zbeklarga. Nimaga desanglar, davlatga pul to'laymiz. Agar o'zimiz e, o'sha shirkatlarimizga o'zimiz o'sha sug'urtamizga o'zimiz yotirsak kerak emas. Ya'ni bu yerda yurishimiz foydasi yo'q. O'zbekistonda ham o'sha pulni topamiz. siz ishlaydigan yer to'laydigan bo'lsa, menimcha sizdan ko'ra turkni ishlatgani yaxshi. E, sababi endi turk turk bilasizlar. E, yoki agar sizni men sizni ishlataman desa, ular to'laydi sizni o'sha sug'urtangizga, o'sha chalishimizingizga ular pul to'lasa, unday bo'lsa, yana o'sha o'sha davom etkizsanglar bo'ladi. O'ylaymanki, video sizlarga qaysidir ma'noda yordam berdi, qaysidir ma'noda tushuntirdim degan umiddaman, lekin to'g'risini aytaman, e, juma kuni hali ma'lumot to'liq emas menda, chunki haqiqatan yugurib yuribman. Juma kuni sizlarga to'liqroq zo'r qilib tushuntirishga harakat qilaman. Uning uchun sizlar videoga like va obuna bo'lib qo'yishinglar kerak kanalga, e, sababi juma kungi videoni o'tkazmasligi uchun. Xudo xolasa sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Keyingi videolarda, ya'ni juma kuni xudo xolasa ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, Instagramdan murojaat qilishlar mumkin. Instagramdan yozmoqchi bo'lganlarga to'xtalib o'taman. Dast avval Instagramdan obuna bo'lib, keyin SMS yozishingiz kerak. O'shanda SMSlarni o'qiyman. Xo'p, sizlar bilan men har doim aytgandek Muhammadjon Madiyev keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizni yana bir bor ehtiyot qiling do'stlar. Bye bye.